Hi, ich bin Robert, ich bin hier im Checkspace und das ist meine LED-Wand. Ich bin mir mal eine Runde Snake. Okay, genug gespielt. Ich habe jetzt leider keine Highscore erreicht, sonst könnte ich mich jetzt da eintragen. Sieht dann so aus. Und wenn das Spiel zu langweilig wird, lassen wir einfach den Bot spielen. Das ist Der Bot ist nicht darauf ausgelegt, perfekt zu spielen, sondern dabei gut auszusehen. Es gibt da noch einen weiteren Modus. Das war der Place-Modus. Hier kann ich mit Hilfe des Nunchucks den Salatkopf über Execute für den Bot in Wrestling. Wir versuchen ihn in die Falle zu locken. Jetzt schnell, weil ich den Bot schon sehr gut kenne. Das Display besteht eigentlich aus LED-Stripes, die dank dieser kleinen Chips hier adressierbar werden. Angesteuert werden die über eine kleine Pegelwandlerplatine von einem Raspberry Pi. Und dort gehen die Kabel direkt an den SPI-Port. Was da noch dran hängt, ist dieses Nunchuck, das per I2C direkt angesteuert werden kann. Danke fürs Zuschauen.